Студенти од Тамбовскиот државен универзитет Државин во Русија денеска беа во посета на Универзитетот Гоцелчев од Штип. 20 на студенти заедно со своите професори се сретнаа со ректорот на угада професор доктор Саша Митрев, при што договорија дека е можно да се реализира соработка меѓу двата универзитети. Ректорот на угада професор доктор Саша Митрев посочи дека угада досега има соработка со повеќе универзитети од Русија и дека ќе биде разгледана можноста за соработка и со Тамбовскиот државен универзитет. Студентите од Рускиот универзитет пристигнаа по повод концертот што ќе го одржат вечерва во мултимедијалниот центар. Станува збор за концерт во рамките на манифестацијата Денови на руската култура. Преку едночасовна музичка програма, студентите ќе ги представат традиционалните руски танци и песни. Овој концертен настап во Штип е дел од фестивалот на руската култура и ќе се одржи во 19 часот и 30 минути во мултимедијалниот центар. Организаторите на настанот упатија и покана до сите заинтересирани да учествуваат на оваа манифестација. Razzia.